Alpaco trapo usar sin ver y comida A ver, chale, jato, ahorra, querdero, dufiño A maica me trapo, Bandera trapudada, Astéricas para mí Trapero Gaztetxe haitxita batzuk irikito Kale zurrutaren azer polemiko córrica! korrika eta gaztea korrika Parkean egun goa naiz eigazu bisita porque anunciarte. Good night, policía y san. rendía no norte nortago, Ura su en mordoa Ura comisionariques. Mashi, mashi. Ambulatorio. Papiluma mosti. Sabaligna yegula. Ongeita lausaspi. Alara en estela onda. Es gauro rengliski. y lausaspi baila mover Gaspi. ¿Viste la lado, que cantando? Sí, sí, sí, Plaza Plata, mordile, Gaspi, es la buena cárcel. Indígena en Aridas Arida, aparecen. Estatua que encerra en heridas pensasen. Filipinarayán sa palila Miguel, atin. Miguelon. Miguelon. Miguelon. Apa Miguelon? Un rechutazo marra estitud mereisten. Urolayra y sergera fashion. Bipolar y den jari zanjogero jo meti wate sumarrechu osi osi eta zuma batua bertzesko lana ona euskal gazia punto leiz suma batua bertzesko lana ona orrezuma batua larri kantoi de Carvalho. DJ Wolf.